Story nyingine kubwa siku ya leo ni kutoka kwa rapa uh, Tyra the Creator. Eh, bwana huyu jamaa yeye haishii vituko, kila siku ana jambo jipya. Sasa siku ya leo bwana ameonekana kwenye clip ambayo inaendelea kusambaa sana kupitia mitandao ya kijamii. Rapa Tyra the Creator bwana ameonekana akiwa amevamia gari la mtu na kuanza kulifuta kioo, yani anafuta design kama anafuta na maji na zile wiper za gari eh, ya anafuta anafuta, then yule aliyoko kwenye gari anamwambia stop stop, nitakuitia polisi na vitu vingine kama hivyo, design kama kumtisha aache, lakini jamaa anaendelea kuonekana kwamba anafuta kiona, hataki kuacha na vitu vingine kama hivyo. Shughuli kama hizi tumezoea kuona kwa hapa nyumbani Tanzania, zinafanywa na watoto ambao wamekosa uangalizi kwenye familia, aidha wametoroka tu nyumbani kwa ugumu wa maisha au anataka uhuru. Lakini pia kuna vijana ambao ni wakubwa tu kwenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea, wanafanya shughuli hizi barabarani. Unakuta tu gari imesimama kwenye foleni, mtu anakuja na kufutia gari alafu